सो हाय गाइज रवितार चैनल में आप सभी का स्वागत है रविता चैनल आज आप लोगों के लिए लेकर आया है दुर्गा जी पीएनजी इमेज जो कि 50 प्लस है और फुल एचडी क्वालिटी का इमेज है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें क्योंकि वीडियो में तीन से चार स्टेप में पासवर्ड दिया गया है आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पासवर्ड मिलेगा और आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप लोग ऐसा ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे तो हम चलते हैं अपने गैलरी में और दिखाते हैं आप लोगों को कैसा कैसा इमेज है और फुल एच क्वालिटी का इमेज है